Abu Sufyan sebutkan ni bagus ni dia kata ni Iqa is a very helpful uh, kalau kita solat kat ah. luar pakai boot kerja okay ini a different story cerita tentang kita solat pakai kasut mungkin ada orang mungkin sebagian macam dia agak pelik macam mana ni boleh solat lah. pakai kasut Ah, salah eh. ke apa Aa, ah, ah. jadi hmm. kita kena faham eh in short kita akan sebutkan yang uh, solat itu mesti memastikan tidak ada terdapat padanya najis-najis lah yang zahir lah pada ain mata kita eh, bau nampak dan seumpamanya tapi ada orang kita lihat dia betul-betul kena solat dengan pakai boot ni sebab dia tak boleh buka Ha, Syed kan? macam NS ke siapa ke misalnya ha. orang pun tak boleh buka ha, then dia kena ha. dia kena buat inilah macam gini